love. Love. Love. Yes, love. Pikit ka. Sira ka. <laughs> dali na. Dali, dali. Pikit ka lang. Anong pikit ka? Dahil upo ka muna. Ano? Pigit. Basta pigit ka lang. Kainis to. Tiwala. Tiwala. Mm, okay. Nakadungaw sa bintana Hinagmamasdan ang pagpatak ng ulan naalala Mga sandaling ika'y kasama Sa mundong hindi tama Di maiwasan na muling buksan Sa isipan Hindi ko to gusto 树。 na nananatili pa rin Bakit ganito? Hindi ko to gusto